Carissimi, il Signore vi dia la pace. L'immagine che ci accompagnerà oggi è quella della Madonna col bambino in maestà, in trono. Questa immagine, dipinta da Cimabue, è l'unico affresco conservato dall'antecedente decorazione pittorica del presbiterio. Seduta su un trono in legno, elegantemente intagliato, la Madonna ha una posizione asimmetrica proprio per il fatto che tiene il bambino Gesù in braccia. Gesù tende una mano e afferra con naturalezza il lembo del suo mantello, mentre la Madonna accarezza con la mano destra il suo piede. Gli angeli li vediamo rivolti verso quelli che li guardano, e accarezzano elegantemente il trono. È una bellissima immagine che ci rimanda al modo di Francesco di vedere la Madonna come una madre. Gesù è il figlio della promessa, è l'Emanuele, il Dio con noi, è Dio che salva. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio. Ecco la fede di Francesco, ecco la fede che ha ricevuto dalla Chiesa. Nel tempo di Francesco, attorno a lui, c'erano alcuni, per esempio alcuni movimenti eretici come i catari, che sostenevano il fatto che il mondo ha avuto principio dal male e che la nostra salvezza si attua proprio per l'evasione dalla nostra prigione materiale. Loro sono arrivati a disprezzare perfino la donna perché nel momento in cui concepisce un figlio imprigiona un'anima nel corpo. Francesco non inizierà nessuna polemica contro di loro, non rientra nel suo modo di fare, però in Maria venererà la donna che il Padre ha voluto come madre del suo figlio, come madre nostra, di tutti. Il Signore vi benedica e la Madonna vi protegga. E a domani.